مولاي سل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي سل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سفري كأني من نرب ومن نجم هو الفريق كأني من نرب ومن منه البيوة منا جميع هو الفريقين منه البيوة مولاي سل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي سل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد الفريقين من نرب ومن نجم هو الفريقين من نرب ومن نجم مولاي سل وسلم دائما ابدا على حبيبك

عيني من ربي ومن نجمي هو الفريق من ربي ومن